бүгінгі президент тоқаев ә, саяси реформа туралы енді жолдау дейміз ба үндеу дейміз ба сондай дүние жасағалы жатыр осы ә, саяси реформа жасайтын болса тәңіректегі тоқсан бесінші жылғы өзгертілген ата заңның ә, э, аясына қайтып айналып келе ма осы туралы пікіріңізді білсек деп қазіргі бүгінгі президент қасым жомарт тоқаев өзінің программасын жариялайын деп жатыр саяси реформа туралы енді жаңағы ә, сұрақты нақты ашатын болсақ ә, біз өзіміз егеменді алғаннан кейін 91 жылдың аяғында егемендік алдық қазақстан егеменді мемлекет болды 93 жылы парламентпенен жаңадан конституция қабылданды мына ә, әр атазан конституция парламент арқылы қабылдану керек неге десең ол бірнеше күн талқылану керек оған халықтың пікірінің барлықтерін ә, <coughs> талқылау керек дағы енгізу керек ал енді 93 жылғы конституция ол ә, демократиялық конституция ол мемлекетімізді дамытатын конституция ә, мынау әртүрлі ә, биліктің тармақтарының өзінің қоғамда орны бар еді саяси ол мынау әлгі соттың ол мына бақтың ол ә, парламенттің ол мынау атқару ә, жүйенің орындары бар еді ал енді мынау назарбаев диктатор соны күні түні аңсап жүрген адам алдыдағы халықты алдап 95 жылы ә, э, мына ылғи сатылған сатылып кеткен юристерді тауып алып ең әуелі сол юристерді біреуін министр қойды басқасын тағы бірдеңе қойды дағы Э, тоқсан бесінші жылғы конституцияны э, жобасын жасап халыққа жариялап қылып жіберді сол кезде мен ол конституция қарсы шықтым неге десең ол конституция э, ол ата диктаторлық ол мына қоғамды дамытатын конституция емес қоғамды бір адамның қолына бағындырып берген конституция ал енді ол аз деп мынау назарбаев коррупционер Э, осы мына э, жиырма бес жылдың ішінде жүзден артық өзгеріс енгізді сол конституцияға өзгертті соның тармақтарын өзінің пайдасына семьясының пайдасына ұрылардың пайдасына өзгертті енді осы жерде президент тоқаев ә, осы ә, ата заңға қандай тағы тоқсан бесінші жылы бұрын конституция қайта қайта ма жоқ басқа да өзгерістер жасай ма қандай мысалы ұсыныс істейміз ба жоқ не болғанын қалайтын едіңіздер бұл енді қасым жомарт тоқаев егер <coughs> демократияны аңсайтын елімізді дамытатын президент болатын болса осы 16 күні ол шешім қабылдау керек халыққа айту керек мен қазақстанның президенті ретінде мінекей қазір ә, парламент арқылы мына конституцияны ауыстырамыз бірақ парламентке мына ә, қоғам белсенділері белгілі юристерді ә, белгілі мемлекет қайраткерлерін қоғам қайраткерлерін барлығын енгіземін содан кейін барып жаңадан конституция қабылдаймыз ол 93 жылғы бола ма не болмаса мүлде жаңа бола ма бірақ демократиялық конституцияны қабылдау керек содан кейін барып ә, біз ілгері жылжуымыз керек содан кейін барып ә, <clears throat> мына күллі қоғамда болып жатқан э, кір лас э, жұмыстардың барлықтерін тазалау керек сол кезде біз егемендігімізді нығайтамыз сол кезде біз саяси дамимыз экономикамыз ілгері жылжиды біз дұрыс елге қадам басамыз ал егер ештеңе істемей осылай отыратын болсақ ә, назарбаев ол 30 жыл алдады халықты сендіріп былай да алдады былай да алдады ал алдауға көнбегендердің барлықтерін қуғындады біздерді қаншама қуғындады ал енді кейбір атақты ә, оппозиционерлерді атып өлтіріп тастады ә, сондықтан егер ә, қасым жомарт тоқаев назарбаевтың жолын э, аңсап сол жолменен арман қарай қоғамды басқарам десе ол қаталық басқара алмайды арман қарай халық басқа халық оянды халық қазір аңсап отырғаны олар шыдап отыр қазір өзің қарап отырсың экономика құрып жатыр тамақ та жоқ халықта елу пайызында халықтың қазір қара шай менен қара наннан басқа ештеңе жоқ неге десең ә, алатын қаржысы жоқ мынау әлгі зейнеткерлерді алып қарайық бүгінгі күні доллар бір доллар 520 теңге сондықтан оның ешқандай құны қалған жоқ мына тамақты көр күннен күнге ә, <coughs> өсіп жатыр бағасы оны сатып алатын мүмкіншілігі жоқ халықтың ол соған шыдап отыр неге десең тоқаевқа сенім білдіріп ал енді тоқаев бір ә, назарбаевтан кейін жақсылық жасар мына демократияға бет бұрар ә, бұның барлықтары түзелер деген пікірді саясаткерлер дағы ә, дұрыс азаматтар қоғамда түсіндіріп айтып жатыр ал егер ол назарбаевтың жолын жалғастырам десе ештеңе істемей тағы халықты алдаймын десе ол көп отыра алмайды бұл қызметте неге десең күні санаулы қалады оның енді осы жерде бір сұрақ балташ аға елдің арасында мысалы назарбаевтың ә, билігі әлі де жалғасып келе жатыр деген ол енді ашық айтылып жүрген дүние соның бір мысалы ретінде назарбаевтың енді туыс туғандарын биліктен шеттеткенімен ә, ешқандай жауапкершілікке тартпады деген болатын оның өзіне мысалы ә, экс президент назарбаев мен пенсиядағы ә, демалыстағы адаммын ешқандай саясатқа араласпаймын деген тұғын бірақ осы алдағы өткен екі үш күндікте ә, түркияға барды ердоғанмен жолықты тағы қылды мысалы бұрынғы өзінің шағымен жүргендігі бұның бәрі халық арасында наразылық тудырып жатқан сонымен қатар осыған ә, тура жалғас кеше ғана ә, э, экс президенттің немере інісі қайрат сатып алды ә, ұсталды осы жерде қандай да бір ә, кездейсоқтық па жоқ сәйкестік па назарбаевтың түркияға баруы ә, немере інісінің ұсталуы бұл өзі былайша айтқанда жәңіректегі бүгінгі президент пен экс президенттің арасындағы бір үлкен текетірестің э, қақтығыстарын болып жатқан ма не дүние бұл ол енді э, ашық түрде мына екеуміз ұқсап біреуі бұрынғы президент біреуі бүгінгі президент екеуі егер текетірес жасап ә, былай ашық түрде айтысып содан кейін ә, бүгінгі қасым жомарт тоқаев өзінің полномочиясын өзінің ә, істеп жатқан қызметін пайдаланатын болса ол онда айтар еді нұрсұлтан әбішұлы ана ұшақты орнына қой сіз бүгін зейнеткерсіз егер демалғыңыз келсе әне ұшақтар толып жатыр мына несін сатып алыңыз ә, билетін содан кейін барыңыз да анталияда демалыңыз барғыңыз келсе тағы да басқа жеріңіз барғың келсе ол өзі жариялады ғой мен зейнеткермін деп ал енді назарбаевтың 200 миллиард ақшасы бар енді сол анау ұшақты алып алып астына басып алып ә, ерсіз қарсыз ұшып жүр қою керек ал ол өзі қоймайды ешқашан бұл деген өзі шенқұмар атақ ә, ол атаққұмардың барлықтерін ә, іске асыру үшін мына коррупциямен шұғылданды 200 миллиард алып алды өзім қара халықтың аузында қазір сөз бар ә, отыздық ә, дейді тридцатка дейді 30 миллиардер маңайында жүр 30 миллиардердің Э, жиырмасы өзінің туыстары бұл шапырашты кланы өзінің шапырашты кланы құрып қойған мына отыз жылда оларда миллиардтан бір бірінде әрқайсысында бар сондықтан ол 30 миллиардты алып келіп осында салу керек экономикамызды дамыту керек содан кейін әділшілікті орнату керек егер назарбаев кінәлі болмаса айтсын мен кінәлі емеспін деп бірақ оның ең бірінші осы жолы мына үндеу жасағанда программасын жасағанда ана ә, парламент арқылы ә, э, әгі бірінші президенттің семьясына ешкім тиіспейді деген ә, әңгіменің барлықтарын тоқтату керек ол заңды алып тастау керек содан кейін ана қайрат сатып алдына ұстағанда бір шақ доллар болған ішінде толтырып алған ал енді ол әлгі бір шақ қана емес қой оларда отыз шақ ұшақ бар өздерінің меншігінде оның барлықтары доллар қазір дайын тұр артып уже әкетіп жатыр бір бір э, ә, рейстен жасап тастаған шығар қазір мінекей халықтың барлықтарын э, қан сатып қансыратып ә, э, ақыры мінекей ә, қырды қаңтарда қантөгіс болды үш жүзге жуық өлді официально ал енді бес жүзі жараланды міне оның басқарған нәтижесі сондықтан осының барлықтарын тоқтату керек әділшілікті орнату керек жауап берсін енді сіз ше ә, э, тағы да осы жерде енді э, әрине алдын ала болжам жасауға болмайтын шығар дей тұрғанмен он алтыншы наурызда тоқаев не жасауы мүмкін <coughs> енді оны э, ешкім ә, де білмейді оны сен де білмейсің мен де білмеймін неге десең ешқандай саясаткер болжаған жоқ мына біз ойлап жүрдік енді бұл өзі жасқаншақ қорқып ә, мінекей кабинетінде отыр деп ана қайрат сатып алдыны ә, қамауға алғаны тоқаевсыз болған жоқ тоқаев нұсқау бермесе э, біздің анау әлгі ә, полицайы басқасы оған тиісе алмайды сондықтан ол енді дұрыс қадам жасап жатыр ал он алтысында мүмкін жаңағы ә, екеміздің айтқанымыз ә, ата заңды өзгертуі мүмкін парламентке уақыт беріп күздігіне таратып жіберуі мүмкін содан кейін ә, дұрыс заңдарды қабылдап күзді э, парламент сайлауы мүмкін болуы ол парламент сайлауынан кейін әкімдер сайлауы болуы мүмкін неге десең әділ сайлау болу керек дауыс тұрламау керек халықты алдамау керек халықтың сенімін алу керек ең бірінші сол кезде э, мемлекет дамиды мемлекет ә, дұрыс жолға түседі экономикамыз түзеле бастайды халық мынау әлгі жылап еңіреп жүрген халық жұмыс істей бастайды мен осыны ойлап отырмын соңғы сұрақ э, балташ аға назарбаев э, билігі толықтай кетті деп айтылып жүргеннен бері де ә, тоқаев енді жаңағы қауіпсіздік кеңесінің төрағалығын қолына алды бүткіл биліктің бәрін қолына алды деген делінгеннен бері ә, тоқаев мысалы қоғамдық қайраткерлермен мысалы өздеріңіз бастаған біраз адамдар бар ғой енді халықтың ішінде жүрген осылардың ешқайсысымен әлі жолыққан жоқ тоқаев өзі жеке дара шешіп жатыр ма қазір барлық дүниені енді ол ә, тоқаевтың ә, билікті алғанына нақты билікті алғанына осы мына ана ә, қаңтар қырылысынан кейін қаңтар қан төгісінен кейін ғана алып жатыр оған кейін оның қолында билік болған жоқ ешқандай бірақ біз білмейміз ол түгел алып болған жоқ ол жасқанып отыр біздерді егер жинайтын болса ал келіңдер азаматтар ә, э, көн ағалар ә, жас інілер болашақ сендерде қолдарында ал ақылда сайық десе біз дайынбыз бірақ ол одан жасқанып отыр не арман қарайды жасқанады неге десең міне осы саған айтқанды одан да нық қылып қатты мен айтып берем, басқа азаматтар айтады содан кейін ол мәжбүр болады орындауға ол қазір екі жолмен жүр біреуі э, бұрынғы жолды қалай сақтаймын э, орнымда э, жыл орнымды қалай ұстаймын екіншісі мынау шетелде не дейді шетел егер ә, қаттырақ кететін болса демократияны толық енгіземін десе онда мына жерде путин отыр ресей мына жағында қызыл коммунистер отыр қытайлар көздерін сығырайтып ал енді анау батыс ар жақтағы ақш бастаған топ олар демократияны жаса деп аңсап отыр сондықтан біз ә, батыспен бірігуіміз керек біз ақшпен бірігуіміз керек саясатымызды теңдестіруіміз керек экономика сол кезде жылжиды біз білеміз ғой екінші отан соғысынан кейін германия қандай қалда болған япония қандай қалда болған бірақ бірнеше жылдан кейін олар дамыған мемлекет болып ә, сол үшінші төртінші орынға шықты сондықтан біз ә, сол жолды аңсауымыз керек сол жолды тоқаевқа қоғамға жасатуымыз керек егер оны жасамайтын болса мінекей мына жерде халық сапқа тұру керек күнде шығу керек жиырма мың отыз мың қырық мыңдап шығу керек алматыда басқа қалаларда шығу керек солай болған ол германияда солай болған японияда да солай болған басқа дамыған мемлекеттерде солай болған біз айтып отырғанымыз жоқ билікті төңкеріп тастаймыз билікті мәжбүрлеу керек осыны жасауға